佐賀はレジャートじゃないんだよシリってなんで立ってるか寝てるかと思ったんだけどどっちからと思ったねシリってなんだよなんでって聞いたらお尻があるからって何お尻のお皿にお尻はいいいビデオ、えー、今回ですね、えー、私、えー、ロシアにいるのでロシア語を、えー、勉強しますえー、ルス、あいやイいずちゃゆうん、ウスキーやずい ね、えー、勉強してるんですけどしんどいなおいしんどいなおいめちゃくちゃ辛いなおいいやもうなんかあのロシア語ね勉強しばしていくほどねまた変化するのかまた変化するのかなんでこうなってるのかすごい多いんですねうん例えばなんかまああの 옴아나아노아니레마으이이아야오예위エで、えー、まあ変わるじゃないですか嫌だなと思ったら今度はいいややいえいえいいえもあるんですね変わるんですねこれはシニーとかねシニアやとかねあの一部の単語で使われるやつですねで次ですねく工夫の時はですねういが、えー、後に続かないので、えー、オンの時はいいあなあやあのおげ にいいや。まあ、いいよ。分かったよ。まだあるんだね。そういうのがね。うん。で、今度はね、まだ、 <laughs> まだあったんだね。えっと、えー、じゅ、しゅ、シしゃ、これもですね、後ろにういがつかないっていうことで、えー、いい、あ、や、いえ、いえ、いいえの変化になるわけですね。えー、これ、 非常に、えー、辛いですねまた来たのかともうそんなもうグーグーグーとジュとシシャーとシシャーとついが出るたびに胃が痛くなりますねこれはねでえさらにそれだけじゃなくてですね、えー、このシュジュシュシシャツの、えー、単語が、えー、の時はですね これが単語がついてるきにアクセントがねある場合は「いいあやいえいえいいえあいいえいえいいえ」じゃなくて「おいあやおえいえ」になります。何回かわんねん <laughs> 何回かわるねんマジでもう嫌やもうほんまにほんまに。 やめてもうそんな変わるの何回も、クーフまではさまだ我慢したけどさでで次にで俺のまあまあもう俺俺はもう限界だったよでさらにさらに増えて今度はアクセントない時とある場合 アクセントねアクセントまああの教科書とかに書いて書いてはいるけれども会話してる時とかその文字がない時とかさねアニメとかってアクセントついてないでしょ誰このルール作ったのアクセントありなしでこれ変わるってのはグーグーグーとかじゃジュっとしちゃうししゃつのやつはまあ見えるけど ふくぐふじゃなくてふふふねふなんだよもうつらいねふふがいまだにちゃんと発音しづらいねあのもう本当に厳しいですねアクセントないバージョンでありねしてへんかってでこれだけでもこれパデッシュアディンまだまだ変わるんですよ他にもうんきついね で本当もなんかムカついたのがさ「チジョうルヌイ」ね「チジョールヌイ」あ普通の単語だと思うじゃないですかでも「トゥ」「や」「しゅ」「よ」「る」「うい」「い」でできてるんですけどえっ、ー、と「トゥ」の後に「や」がありますねこの「や」は、え発音「や」と発音しないっていうね じゃあなんで書いたん誰考えたんじゃあジョール抜いじゃダメだったんですかい <laughs> やー、t やジョールイイって書いてあるのに、読むときはチジョールヌイにしようねってこれ。何なんですかその秘密の約束。教えてくれなかったら文字の通りに僕読んでましたよ。本当に。スパイの国ですか これちゃんとこの秘密のルールを知らなかったらもう銃で撃たれるみたいなスパイの言語なんですかロシア語はねえなんでこんなにややこしくしたのでも子供を話せるなんで本当にあともうねムカつくのがねあのゴーラね町ねねあブヤジブジビュブゴーラでみたいなねまあ変化するんですけどガラダー これアクセントが変わったからゴラダーじゃなくて「お」を「あ」で発音するようになってガラダーになったんですよ。ゴラだから不思議ですね。全然違うやん原型ないやん別の言葉になってるやんガラダーってゴラダーじゃダメだったのゴラダーガラダーってもうこの アクセントによってね、おがあになったりね、やがいになったりね、あの、普通にね、ロシアに、ね、生まれて育ってれば、それがもうもう普通に、ね、慣れてしまうかもしれないけど、こう、1からこうルールがあるんですよっていうねルールがあるよっていう上でねでしかも英語の勉強も私してきてますから文字が英語と似てるのも辛いし え文法もつらいしシリッ t ね座ってるあとはストイット、立ってるねレジャット横になってる皿はレジャットじゃないんだよシリッ t なんで立ってるか寝てるかと思ったんだけどどっちからと思ったのッ e なんだよ。なんでって聞いたらお尻があるから ないよお尻お皿にお尻見てよお皿のお皿の後ろ穴がなかったよ入れる穴がアナルがなかったよこのソイットとレジェットとシェリフもうこのルールもほんと気持ち悪いほんと気持ち悪いもう吐き気がする僕のねパンツの中のあれもストイットできなくなりました、はあ、頑張ろう